ezulwini sohlangana ezulwini sohlangana sohlangana sohlangana ezulwini sohlangana sohlangana ezulwini senzeni na senzeni na senzeni na senzeni na senzeni Ezuli Senzenina Senzenina Senzenina Senzenina Senzenina abooluganda mukama waffe yeebazibwa amanya nze apostle john waswa owa greater works ministries changing lives and changing nations tukutuusaako program amaanyi ga kristo wano ku impact fm 98 katonyeze 4 buli lwa mukaaga ku makya saawa 1 paka 11 n'ekitundu okusabako naffe ogenda mu paaka empya n'olinnya emmotoka ezijja kitebisita bunnamwaya n'obagamba bakuggyemu ku ddwaliro erya dom medical center ekkanisa eri ebikyengulu okulinaana eddwaliro okumanya ebisingawo okuba ku nnamba z'essimu zino 0 musanvu munaana 3 2 musanvu 8 mumwenda 8 mu munaana ne 0 musanvu 5 3 asatu mwemu ataano nkaaga mukama abawe omukisa Wana sebufu. Wanje. Ngoji njivadi. Mwana bia school fees. School fees? Hii ate simbara ini wano. Ate simanya gendo uweleze sentana. Ate uweleze na ujumanyi zimaliriza ne kusomero tezi tuse. Niru achito kwesa Airtel Money ukusasura school fees mbagira uo. Wana uvoli. Airtel Money. Ega igwe mbade manyoli chali wangi. No manye bia kabibu ya bitu no tambusa. Dalawa yuda tuita na vo. <laughs> Airtel Money tulinawe. Akadeko na. Nika star. Emumu na natano star. Mukaga hash. Ugo berere nembagirira usasule school fees embagirawo airtelman nyangu yesigika ateteliko nsalo airtel erungamizibwa uganda communications commission sisobola kukyusa byayita naye ate nze asalawo ebinankolera mu bulamu bwange nga nkozesa movi relaxa omulongoseemu mba n'enviiri ezisanyusa obulamu bwange kati nno ono movi relaxa omulongoseemu alimu ekirungo ekiwanvu y'enviiri kiziweweeza ng'ate tezimala gakutuka kati sukkuluma ku balala ng'okozesa movi relaxa oyagala nviiri z'amayengo ŋonvu oba nnangulukufu toba wa bulijjo beera wanjawulo omulimu movit relaxa gwakola ku nviri enzirugavu gusamaaza kati weyine movit mu butuufu ojja kwawukana ku balala movit all day confidence olina ekiruubiriro ekyokwongera obukugu mu mulimu gwo olina ettendeko ly'ebyemikono oba essomero ng'oyagala okufulumira abayizi abali ku mutindo ogusobola okwetandikirawo emirimu ekitongole kya dit kikina okuyamba okutuukiza ekiruubirirwa ekyo nga kikolera wansi wa minisitu y'ebyenjigiriza n'ebyemizanyo dit yekenneenya wamu n'okuyamba amatendekero saako ne bannanyini bizinesi ez'enjalo ku nsonga y'obukugu mu buyinza buno dit werina eyamba okukuza omuntu mu byakola saako n'okulungamya engeri y'okutendekamu dit esunsula amasomero saako kwa matendekero ne kampuni ezenjalo okuziwa obuyinza okusomesa n'okufulumya abakugu mu masomo g'ebyemikono dit tekoma kuzuula akatale k'emirimu wabula egaba n'abakozi abalina obukugu obutuukiridde n'emirimu egibaawo ssaako okwongera okuwagala abakozi ku mirimu okumanya ebisingawo tukubira essimu ku nooti nyemu nnya 25mu 256 oba nooti nyemu nnya 259 4 m 2 oba tutuukire ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku third street industrial area poloti namba 979 99 ebbeerwa ebbeeyi ensufu okuva mu airtel n'eddondolo wa mayi pakalasti combo ye tubayiyiriza ekibatuuka tubayiyemu ziddiirwa ezakabi ate nga ziri fiitingi eddakiika data sms mu mayi pakalasti combo bisatu mu kimu okukuwa omuwendo ogusinga gwokusigala nga okwatagana n'abooluganda n'emikwano okutukiza mayi pakalas voice combo nyiga sita kikumi sita bbiri sita emu hashi okutandika airtel the smartphone network amannya gange nze pasita hana nsumba blessings okuva ku victory christian center mundeeba nina essanyu lingi nnyo okulanga gye muli era okubategeeza prayer outer egenda kusimbibwa mu entebe eno victory outer egenda kubeera ku entebe flight motel airport road ku airport stage abaagalwa mukama akyalidde entebe katonda affe agenda kukola ebinene nga bwe yayogera mu lubereberye ebyandikwa bigamba nti mukama najjira saara nga bwe yayogera oba mukama n'akyalira saara nga bwe yayogera mukama n'akola saara nga bwe yagamba mukama naakukyalidde bino biro byakukyalirwa kwa entebe ate mukama buli lwakyala akola byeyayogera kaakati suubira okukyalirwa kwa katonda era okukola kwa katonda mu bulamu bwo okuleeta enkyukakyuka okuleeta enjawulo mu bulamu bwo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu era saaviisi ezi zino zigenda kuba launched nga lumu omwezi ogwokusatu omwaka guno guno gwennyini tujja kubanga ne lanchhours buli lunaku okuva ku mande mpaka ku friday ku ssaawa mukaaga n'ekitundu mpaka ssaawa munaana ne ku sande tujja kubanga n'ekyoto kyaffe kyekimu okuva ku ssaawa kumi mpaka ssaawa kumi nabbiri bw'obanga oli mu bitundu ebyentebe n'emirirwano ng'oli mu nkumba kisubi kitala kasenyi kitubulu virasi katabi mpala nakiwogo kigungu abai bakayita ababiri n'emirirwano mwenna bannange mwenna mwaniriziddwa ndi pasita hana nsumba blessings yazenyo tuyazeke wale nyopo sana nzumba ya kato kujukiza na kote gezanti starting first match uh, wali kuentebe flight motel wa flight hotel kuentebe airport stage au uh, wengini uh, mchitoro eh, alter eh, victory prayer alter wegeno kutandikira uh, buli naku monday to saturday saa eh, saa mkaga eh, kutoka kusaa mnana eh, songa tole gulo kusaa kumi kutoka kusaa kuminabili uh, msumba pastor hana blessing dola nzumba eh, madola Eh, kujukizanga kutegeza nti amulingeri ah, yo natusanye kusuwa abantu bonna bitundu ebyao ah, baita babiri abantu benkumba abantu bempala abantu bekitubulu abantu be ah, be busamba gamba abantu be eh, nachiwogo abantu bonna kitoro munno kwetura mu bitundu ebyao temusanye kusuba eh, omulimu gusembedde Victor Christian Center eyo mundeba yabasembereza omulimu wao ku flight hotel kubaita ku airport stage bobango gene ntebe emmoro kabizichukiro bazikoma wali ne taxi ya wali stage ya um, airport taxis wabaita airport stage walo hotel jibaita entebe flight um, hotel awo nno wenyini eh, so nno ngate era nenaku ezo nanyini hotel covid yali yakamutwala omukogola kutambala emirundi gwe tulinayo nnaku nno olwaleero mm. it's friday morning abannaffe mwena abatuuliriza abali gye muli yonna twagala okukola musaako abali okumpi neewala eh, okusinzira ku nkola yonna gye muliko mm. twagala okwebaza katonda ah, ah, dani buulo ow'enjawulo eh, tukulamusiza eh, mukwano gwo tamala emirundi mu studios mwali amutekera gonnaku olwaleero naawe sirinnya lukabwe owa national inter platform ah, tamala emirundi omukokunavu mu studios mwali mukwano gwo omwagala okukamala omazi olina hmm. abagoberezi bangi ate nga babika byonna aba national unity platform aba nrm aba fdc aba dp abatalina kyebalina abakule abasiramu bonna baliko gwe nsanyisa okukulaba amukyagalaga eh, onnakulwaliro asatu malamba si kumi ate oyagala zikendezako bukendeezi hmm. bakitukuba akantu ke tebatandika nako eh. bano bakola ki whatever I'm telling you, whatever they think about me, I don't care. There are several really bad things I've done for these people. If they don't, if they no longer like me, it is okay. It is okay if they no longer like me. But how are they going to be without me? I'm very inevitable to them. They only have to allow the situation that whatever happens, I have to be there. That crossing, that double crossing will not work. Let me tell you one thing, my, my, my brother. Hmm? Much as these people are very educated, there are several things they cannot do in the corporate world. They only found themselves with advantage te pousse pour eh, les, they are blessed across the first family, being blessed by privilege that they have a lot of resources, but many of them are very inept, each and everything. How many concept papers have I written? It is me who's writing most of the concept papers. Look left, look, look right. Who has been doing the work for them? when it comes to doing money deals, so they all walk away. They show me their backs. I have to make myself very relevant the moment it is necessary. And that is how I have always treated them, and they know. The first thing I turned down was that business. I told them, you see, it is very simple. You can do it for 10 years. But at a very final moment, when you least expect it, it strikes back and it brings you a recount of the 10 years. I told them this earlier. I told them whatever is being done, you should find, you should compare your own defense that at one moment in time, things are going to backfire. How many of them took the responsibility? No, hopefully not. But uh, you see, it was a lucrative business, and most of the people are just interested in the money, not really much. That doesn't matter really. Now, let me tell you one thing, my brother. when you look at the whole situation and how things have been done, there is one important thing, and it is a very important aspect in life here. When a deal comes, you should ask your relevance. Am I going to be a broker? Am I the seller? Am I the supplier? Hmm? Am I the laborer on this job? So the moment I realize that I cannot be part of the sellers, I, I I'm not the buyer. I chose not to be an agent, not a broker, not anything. So I facilitated them with totally nothing. And that is how I left the whole thing. So whatever has happened to them, it deserves them. To me, I'm telling you, But a man who has been controlling nearly every written piece, every rhetoric piece, then you kick me out. How much do you want to pay me thereafter? How do you call me a non-player? when I prayed it all, when I built you. So that is the whole thing. I'm very inevitable to them. They cannot do anything. I'm telling you, no matter how angry they become, they cannot do anything. I have to earn my money. When you came and told me about the Chinese, didn't you get? Did, did you make your money? They gave you two they, they gave you two million dollars. Did you deliver 1.5? Where's the, the, the, half a million dollars? You <laughs> think I didn't know? <laughs> No, really, you know that those things are not to me, I have to be very frank with you. We had to share. You see, my friend Fred, he of a sudden money. And what would I do? I remain broke. How could I remain broke, really? I had to find ways of also getting some money. Much as I was part of it, I was just a broker. And I was doing the brokerage, the brokerage for these people. And at the end of the day, I was just transmitting information between the parties. So that is all I could do. So I also needed money. So we had to make sure that we told them that the Chinese gave us 1.5. <coughs> so said, took the 500. <laughs> shared it with a friend. and they gave him an additional 100,000. So they delivered 1.2 million. But it is okay. They do need the money. so now you're going to complain that why I also chose to get money. I had to also get money because that is the only way out. And there was totally nothing to do. I had to, pass, to personally get some money for myself. So they were ignoring me. I had to make myself relevant. Couldn't know the stories flow. They had to throw, and I still have more. The moment they don't agree, I'll do it all. See how I've been attacked by Tamarabirin for all that time. What did I do apart from executing an order that was given to me? Up to today, for five, actually six consecutive years. Tamaras bashing me. Tamaras beheaded me several times. Yeah? To the extent of using fetishes to almost kill me. Just because I was doing the brokerage. Let me tell you, I'm telling you from today, I cannot do the brokerage role until I'm getting money. I've done enough that I'm always relevant and inevitable. And these, these people, they have to agree. You know, sometimes for us, who come from Toro, they think we are stupid and slow. It is in them that they think we are very stupid and, and slow. Hmm? So when they sit around and they say, we the Bahima, on they think for us we are very stupid. It cannot happen really. Let me tell you one thing. Whatever the situation, we have to fight and also get bread and have it on our tables. The moment we don't do that, we are losers. These people will never re remember. Once a deal is done, once a problem is solved, once you are not paid within the course of solving the problem, you are finished and you are toast and you do not have anything and you have no right to complain to them. That is them. So you should always fight for your right. That is why personally, Tamarangron doesn't like me, but me, I support his move. Tighten the grip until they compensate you. Me, I have nothing to compensate you because one thing, I did not do anything wrong to him. Executing an order without knowing the particular target is one thing, and those who standing in the way is another. So as a senior journalist, they had they, they, they simply told me to go to the president. I think another the man was also coming to, to be around. They thought I was just going to, to bring an elaboration to, to, to, to, to, to quantify. nedda bannange tugenze akati eyo miso kakati eyo miso kanzo kere kuchino eyo miso kanzo kere kuchino gemanyi ga miso kanzo kere kuchino kukwata video <clears throat> kanzo kere kuchino kukwata uwe kanzo kere kuchino miso hati ni mbi wayo omuntu ono sagala kumwogera ee ndoza abantu bamanyi ee ndoza abantu bamanyi ee ndoza abantu bamanyi ee ee ee ee omuntu ono musonyiwa olw'ensonga agambye si yabirimu agambye nti ye ekisookera ddala teyasuubira nti ne meeting oligibeeramu eh. ye baali bamutumye butumi ngaoli bayinza okukuzanyisa eh. nayeyamutumaymirembeyaliono ah, gwe kisinza okuggwako watuuka n'okukola eddogoer ah, ate eddogo mumotoka nagiyingiramu nga mwalirabanga eddogo nayingira mu mmotoka nga mwali nagikuba nagitomesa nangibwamu nansanga muddwa naye yalagira eyalagira akubiddwa eyalagira hmm. akubiddwa takubwangako ngawe yali akubiddwa e, e, ekyokubiri nono naye kati bamukozesanga hunting dog nzekyemabuliza ah, ah, ebintu ebyo naye bazanyisa muzanyise ah, bamufuula bulooka eh. eh, kati bwe batuuka ku ddiiru nga naye bamusuulaatemu ne kabira abantu bano kyembasaasiramu bano timu eno if that man can say all those things hmm. nga mukyali mu power what will happen mm. nga muvudde mu ekitegeeza tiekyolusyamu eri atifiiso hmm. abo be bantu baabwe abagambi hmm. tebalina bwongo buli kimu yakibakolera omanye hmm. olutalo we lwavudde olutalo we lwavudde bena bagamba gavumenti yenaaleemu yatugoba buli gavumenti ya uganda yonna egenda okugwa emala goba bagezi nti gwe singa tebakuyamba buyambi singa mu ubs <laughs> toliimu kubanga bagala okulya se naye kakairu talisigaza kajiiko munju bajja kubayo olawona obwo bulwakagamba butayebwa atunda ettaka lyekabanyalo wajja nalyo nga walyetise ku mutogo kalenzi gwe kakati nkubuulira nti abagezi bonna babagoba nogoba nadduli noleeta kiwanda ne bakubattula njagala tuteeka ku minzaani ejjinja nze nenadduli oleete kiwanda olete fulufiga oleete abo bonna bakusasa tulaba awanika munne fe tuli aba nze nenadduli mu buganda wan tuli aba tulabe museveni aleete abantu ani awanika minzaani ah, eh. ate yaali wasi kiwanda is worse than full figure as far as credibility is concerned. Minister Mnaba? Yes. Member Parliament in Miyake Sato? Ebisanje e, Misato? Elamu Seven will be embarrassed. When what? Mwarunda cabinet in will mm. be hmm. embarrassed. I'm telling you. Kati ulutaro wabu weruva lorirumu. NRM hmm. does, did not prepare for handling mm. scandals. Mm. Atenga, atenga, atenga, atenga scandals. Mm. zezisula gavumenti ezawano zonna hmm. amasaza amasanga gekongo kulumba tanzania hmm. kukubira simisapo nacyaka mbuya bakyoli balwanagana nabalango hmm. ova mbechief of staff gavumenti zawano zonna ekizisula scandos the moment you say big scandal is a warning kakati nabaga nti tulina big scandal one mm. eya organis ye museveni yabawaayo era omusajja baleese ttiimu nabalabye bavudde entebe abazungu basuze mu hoteri emu mu kampala bamaze wano meeting ennaku bbiri babasasula maintenance dola enkumi ssatu babasuze mu hoteri naye omusajja yabagambye this is a very serious case bamuwadde miliyoni za dola munaana omusajja yabadde anyumiza munne nangaorganize kakati akasajja ako bo tebakamanyi nti kabegera un kabavamudda e, towuddebakagamba mm. nzize nababuya nembaga nti musobola okutta abantu emyaka kumi sente zemujjemu mujja kusasula emyaka kumi eh, kabadukakoddakasente mm, ka un kenyini ako naye kagame nagoba omuntu pulezidenti wegwanga nagoba omuntu gwe nomusikira laba bitanesi gyekalina nti ffe batuyita batoolo bwebatulaba tubalowooza tuli bagonga obutono yasiro mm, sinkas mm. bano bayima nebebatuula nabo bamwe nde mbagamba teri muntu amanye nti bamukyawa tebayo muntu amanye nti awunya abantu bano nebasinga obungi abafudde nga bakomyewo ababatta babakoloze gundi teri bantu balinya loole hmm. kugenda kukuba ssabo abokukyalo hmm. ababakukyawa edda hmm. nosikiriza mwana kujja kukyala teri mwana azanyira wange okujako nga nvuddeyo nti afulumye emotoka eyo afulumye eno afulumye eno nadde njogera nemutana wange hamwegulu nagaa nti naye lwaki abagagga batuwalana nemugaa nti balokoza ezaabu mumuziina era omuganda aga nti gwebabbako omuzigo buli lwala banyirira agamba yeyagubba genda mubyalo a person who lives a slightly better life yaalina amayembe mufamire omugagga yaba yabba obugagga bwammwe yasikireketamu hadwark sente nebwozisikira bano batabani bakato kate yatunganga aminiamuwa katonda begonde uniform za prisons nazikagabaliramu nakola international credit bank nakola sanyu kato teyazifumulamu emotoka zempaka emakato hey. mm. teyazifumulamu emotoka zempaka nizigwawo buli nemuganda nemukwano gwe gond sembuya nebatunda vanira waabwe nebakola sembule stil mirs bebasooka mukaaga omwana bweyava mu amerika teyazifuumuula esente kati akola koko eh, kubisaawe mm. ate muzukulu walikola kimandaazi anti kati famire ekka ee eh, okuva ku sembule eh. ogenda kukoko wakati ogenda mandazi omuzukulu ajja kutunda mandazi <laughs> tambale yes kubanga oba ajja eri mu factory kati nze mbagamba hmm. nti NRM tamanyi baba handling scandals ate nga bazirina okukamala omanyi ate ze eziriwo we babakubira nti sikande eno mm. eya organize is going to embarrass museveni ensi erabika ngaetategera bannayuganda nga balekanga batategera sikando yagondi anti okalaba akasajja akomanyibekababulirabirala nyo babulira omuchina ono gwenakuva wano tewakubanganangalamuzemitimaaaiese daughter of a powerful businessman in china. in china who has investments in this country. I know him. Kati yeba mm. amugamba nti tuwetanga millions of dollars bili to silence the story. Bia yeah, support them. The way they have handled the matter. Kasabate kidanti Museveni abavut them. Ba meeting on a daily basis. They have bars. Umeni president kwa yabakola. Mm -hmm. Ina kaunti chikumi ya zisiba. Neza. Watu gamba ya zisumana. Yeah. Eh, Aa. Ah. Mm. Pa wandika yeba luwa nisipa tuwakala billion kumi. nabakiriza e eh, balinga omwana yatereka sente ewa, ewa mukantini kusobola basa mm. e kati bamusaba yao eno gundi yana abakiriza ne bazikira eno gundi yebetera wene yani <laughs> ya kibirango naye muganda nga ekibirango bwokwata ku sente zange waliwo sente zange ezazze nyingi naye ekibirango bwokwata ku sente zanja kusola eddalu nange e-, e-, museveni yakwata 20 biliyoni zange e- nze nafa bwaezo ezizo ziyitawa kibirango ah, anti zibeera kiriyadi mm. muzikwate ko mulabe muzifate muzifate eh, financial intelligence kati bajetera okukwata balala kati president amala kulagira balini basumululako ama bali bawandika ne basaba sibu twaga <laughs> bilioni kweti kati ye president abakirizo okuzikozisanga bagenda kunyonyola niko gamba nga agubichazi kwata wanabye kora yotisi create international and domestic problems for him tabakwatako this is strategy to create trouble for Museveni tabakwatako kakali emitima jatuka nimerayo ti kakati mkabano unyachi chone chone kakati chengkubuli la mm. to intimidate him to be relevant why nechi waita to be relevant to the president mm. kakati zembabuli la ti awasai japon zembabu gira baha kubaba ina wingi zibiti bunu uu njaka la babu tuwali na kende wafe monsozi buja kutembe nyonyi tuwa hita batembi batembi mm. dayana ja kutembe nyonyi abali mbati kana kakasa akangoba aka, aka kutembe kwa ina mtu kalinga mama katembi mm. waliwo abatembi betumanyi ana mu musanvu gwatasonyiwa tamalnze <laughs> nsonyiwa lwetusonyiwa ate nze eri nagenda nakugamba gwesemakulaa <laughs> nenkugamba nti wali onzanyirakwano mbumutwalibu nitambula nisanda nga bi motoka yange ngompita kwa kuzanyi mutwali buyavesi longo yajira kumbwe kama yembe paka kalero <laughs> samko ade motoka yange najireta kakati kakati kakubule samso mtu kumbo kufesi longo akasajja ako bekate gira ndibaka gobyemu mu meetings tabacha tabacha baina billions of dollars bilio mchaina zaba wade oria bakata kati ewange nze entundu ya uganda nenjitunuulira nti benakwata nga baagala okunzita bamanyiddwa ne vidiyo njirina but what the government has done is to deploy heavily in all amaka gange gonna why don't hear these people with the video creeps mbalina Eh, eh, alfa muyina nga ayogera nabo nkugambye emiso ebeera ne ah, omupoliisi eyajja hmm. talinyanga nawaka takumangawo gwe yalaba yamukanga namulagako taddangamu nakukyekengaanti kyenkubuulira hmm. nti nze kyenabireka the government knows we are planning to kill me nga mubalowooza hmm. nti nze nayo information but you have the information yee na yati nisinta jiba wa nisiko laka na UN kano kikaba kita katika waka masente ni katika ilanti mm. milioni za dola bili zizi unabieke mitu wala atanga kala kamu new vision kala kamu ready paper sorry unani kajikuba three, three days na baba tula but what about me you have humiliated for the last seven years uh, anti ono ono abadde yogera kusimanya no, ye ye abagambye mm. nino kuba ne sente era abadde anabadde yogera kusimanya ga nti nze tamari wadde ankubye emyaka etaano nomukaga yes. naye namukolaki bantu mabutumi bantu mabutumi naga naye nzikiriziganya naye bamusasule bamusasule yeah, compensation nakuba ndi sagala mudumu sagala mudumu i don't want a government job bamusasule compensation yes naga naye lwakuba nti uh, ye tulina kyomubanja yeah. bategamutege yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, lwaki yaleeta ah, yaleeta muwombe kuba mmere nedde bamuteganga tamanyibwe binaavaamu yamutumanyi n'emirembe kaagati obalaba the team is here mm. we have two teams in uganda we have the team of the investigators they are going even to, to release a list babagamba bagenda ku abantu abali ebweru bonna abantu abalina abaana ebweru mm the UN wants those who have children outside mm. to tell them in their office how when did you last talk to this person kuba nabagamba nti it is alleged allegations 2000 girls who were supposed to go for work they had their destinations changed from Dubai to Yendiaro mm. babi basanga kwa basajja report ino nse njiri neyo yes. kwa afirmiza yon nina yes. nende report yes. nene United yes. Nations gede mu um, um, one thousand um, um, um, boys mm. also died and the companies that were involved also known some some belong to ministers some belong to serious companies that jana kuna abana yes nisi batuwa lebo yenu ilaba abagambie mm nti gwe responsibility eyo yali ekomawo gundi yabakozesa statement omuzungu nabalaga omusango nabaga mumusango munene mugenda kakati mbabuuza if ambabuulire obwakabaka bwagungeabaana bonna bebajjamu bafa bafu eh. so kitegeza nti abantu ne mu Uganda abantu bonna bafeeyo abantu ba Uganda batira mu malwaliro ga Uganda kusinga mu nsi zaabwe omuzungu yabagambye hmm. is surprising that most of the hospitals are missionary hospitals how will these people defend themselves the entity is not hospitals naye ate nga nze mbabuuza it is a few individuals in hospitals bava eh, mulago ne bagenda bakolya malwali no no nga kyenkugamba yes nti tayinza kubeera hospital nga polisi yes. yaabwe nti naye gyagenda ali mu diiro eno yagenda mu hospital kakati nze mbagamba ne y ne z how do we handle this issue obadde oyogera ku bakabaka wa bungereza eh. obwakabaka bwa bungereza hmm. ne bulaba omulangiro obanga omumbejja ali mu sikando ngone ya salawo yatisu kwe gusose dena mbwaka baka kwa bungereza mm. waluoka baka kwa bungereza ya salawo umula angira bamu kantoja kumalaya an american prostitute and to become a king which one will you choose na kanti ya purifana american president to kingship hulu umula angira siya sose ugenda na umukazi na agamba mungundi mm. na hiba liba yinaba spin doctors tikakati mweno skando mulimu a very powerful person who will embarrass this country to the bone marrow tufiirwaki akati oyo baali badde bagamba abobwakabaka bwa bungereza hmm. nti bayawukana dda kuba toyinza kutwala omuzungu yabagambye eh. wishapiiru mubere nga baloya baabwe nga temuze hege hmm. but the court require presence ekyo kimutambale eh, abali musikando oyo gwe mumanyi ali musikando singa mwayogera dda nti badivosinga dda teyaligenze na bitiibwa byammwe teyaligenze na famire yammwe hege teyaligenze na kwanga lyammwe hege mwali badde mwamubadde amawulire nga mwamubadda nti aa ah, ah. batandike kati anti nkubula how to handle story that nti nabagamba nti hmm. ndaba ne bukedde akyalanga abagenda nebagamba mitigative measures muleta bacuba to restore confidence in gundi natidde n'okutya abasajja baagale nti ah, mumuli basiru omuntu amala esaawa nnya nga clinical dead ngaobwongo bukyakola abwe mwali mukuuliddemu nokugamba mulinayo ebbaluwa yonna ebalaga nti mwakulangamu abantu abakkiriza okubawa oganis kampuni zino zabaki natuya nebigere eh, eh, eh. abavubuka babiri batuyanidde mu meeting bigere mbalaba nga bikankanabwebiti nga solezikubakuttaka ziti abajoza abanjooga abatembi abajijitemba eh, eh, abatemba bawa kulolutalo ba ebyange bikuba ebiyo bikubya atekasabibe wana mu Uganda omukaza abiyingira mu ba bikuba bitera wana mu Uganda tamari walo skande yinzo okutisa bana Uganda eh, kunikira kubanga ndabange tubiyo tubisuru ti abana je bali iyo you see hospitals raided but you say you see farmers being banned you've said these things tamale consecutively abantu bo bantu bafayo tewali gwe kibagula baleeta omusalo gwa vat hmm. nemba gutranslatingira mu luganda katabo nenkabawo abavat waliwo omusajja nga mwita bigirwa kevumi gudumane nebaga nti tikeetagisa katukatereke the day they implemented vat that was a riot uganda nekibalowooza nti tekiriiyo kankubuulire abantu ngaomuntu afudde bakaabaddi ngaomulambo guze ne baddamu ne bakaabadde nga baziiga baabalowoza anaddawo tojja kugamba bantu nti girls hmm. are missing naye abazadde baba nabaanatebamanyi wano waliwo mumisi gwe gyetolaba it could be foreigners waliwo twafuna abantu betwadiscovery nga wano emirambo emisivu baali bavuddewo abachi wetele hey haa imirambo nende jeyi wajayu na wa how could somebody dump these dead bodies na vana bange banga mbange chiru ti dead waliwa mtu kezi sawa na avantu nga bau kakabaka hava we found dead bodies near gundi in the jeri near our village how was it distributed waliwa wange chengira na pafumula we misindi bali emanjo wange nga ndaba balundi ndaba bachi nga vama kesi kipa ina nti waliwo military kakati bonga ndoza balowooza abantu balowoozesa bano bebawandiika nti ono yenna nyini wano bisinesi yiye kubanga amawanga agamu agatalina demokulasi weare powerful kakati nze nsasira nankabirwa mm. agamba nti tuwandikira abaana batwala ebwera okulina namaka ga nankabirwa nakimugamba dda mm. nengamba ono omusajja pasita leka ga nti kyaki erinanya ewange nze sisinga katonda kumanyika mm. yogera nti omulokole kyaki ye eriwa zana nereka nze kunkookerako katonda ankubire bwereere ndi kinga katonda amaanyi golina amaanyi agabayita leka kunkookerako eh, tongattamu mukirango kyo nti okulatamala emirundi kakati feria to handle hmm. I praise these people the way they have for hundred years. Singa kana akasajja tekali mu. Akasajja bwe kama lukutegeera nti bafunye bilioni millions of dollar bili ne kamikuba mu red paper. Omanyi sente ze baakawa. Ono yabbako dola mitu, uh, eh, emitwalo ataano akubuulidde. Ko baakawa 3.5 billion red paper ne bagiwa 2 billion. E, za kuba sirisa. Kuba sirisa. Chekali kagala. Chekali kagala. Kakugwe nti balina okumpa sente. Mm. Ne, ne, eh, ne, ne kakugamba they cannot do without me bamwetaga nyo tebasoma concepts yazi wandise yazi wandikatwa wadinga wano zanti okubera omutolo chimufura wa yes. mpura ok tamari kakati mm. eche <clears throat> e, tugenda ku direction yem how to handle issues government ya Uganda mm. nanyini bujinzo kuja tugoba ne tugenda mm. ina siyo lenti tujia kuda okay tetumula bikakudda nengawana nabajerega mwe nabajerega bani kati failure to have hmm. luno lutalo lwangu nyo kambabulire nrm lutalo lwerimu lwa bigambo hmm. but it has no spin doctors teina bajja gitomeza nnyo era etumira etumira kakati kankubuulire nabagamba ntulina ababaka aba uganda has tuli cognized representatives abatonde eggwanga lyaffe the two commodities we have yoweri museveni and the apdf abasajja bamilitary abo bankomidde emyaka eki hmm. mukazi wange ono wa dipi oyo yali ava wazana kati nga omusululu gwa military guyitawo omukyala yali abakulembeddemu kati yali agenda ku paakinga omukyala ono ngaomuggo gwe guno gwayina neguyingira mu motoka ye yono kati mukuti alowooza nti bamukuba yasimbula busimbuzi nakuba omukazi wa military police ekigu nayenga nti emotoka bagenda ekikuba masasi bamaze wange emyaka ena nebagaa nti oyo omwana mukuba amasasi oyo nendiza ne coffin abba ebintu byange wano akoze fujjo ba nimbawandikira ebbaluwa nti kiru yima ono ayiro defend yo baagaana tebakubanga nakuntuye but i was humiliated and disappointed okulaba aba military nga mubasibye empingu anti ulochili che bakoze bakoze echi bakume banda maulire bwavumie they are indisciplined who is who? why don't you allow the uh, military policemen also to give their side of the story bwavumie obwembwa look katuntu langa me bali nemuga nti balo monitor yakuba story monitor yakuba kukatuntu story nti avumye museveni ti gavumenti mb nga tannayogera nabo katundu nabakubira bakoze kapoloje katondo bwekati nemuga katundu you are my brother these people through their vetting process have come across your name balina okukuba ntiateka ogenda okulonda yoono yiiyo uh, uh, okuba nenkutta nze nabukyawa nnyo anti nkubuulidde mm, they got information mm, mhm. that katuntu mm -hmm. ayina omulimu gwebagala omuwa babeera mu vetting process nebalya enguzi kakati nkubuulira monitor yakuba sitole nti katuntu avumye museveni nga tanayogera nabo nze ngenda okusoma semanyi mu bwino waawe gavumenti ya museveni eyolekedde kugwa tamala emirundi question yandansa question yandansa omaki kitegeeza nti wayogedde nabo i had not spoken to them what evil media is this what type of media is this so bano so wana maulida hawa wale kende kuona labochagulanyi hey. okugenda ku officer yu wende mateke chwa ndi hey. nga bagenze kavali anti nko wale wana maulida wafana mwa wanoonya maulida wale waka sajja kwa jwa jwa kufa kumacha abibama baba akose webati baba haki nisa mato kamulikoto nebasi kula boto na yaba nikajako who is listening to this command <laughs> who is inside the population abawa wangagari abeka ampada chibale mie mwichima inti nisa kayamba government yenu omukazi yafe nigeria nabagamba nti benigeria babiguze mugende mubuuza oyo omusajja gundi nabagamba nti the man is a genius mwali muwadde n'omudaali ono jingo akyuse benigeria bamwita hmm. jingo eh? hmm, jingo eh. hmm. muganda wole yawandikanga akatabo k'ekyama namba mwenda namba munaana nebamwitanga jingo kagati jingo kemutumiraninga in my office nga benigeria babiwambi ti omukazi yazze wano n'abibaguza nebatandika obiola mu kibuga ngenda miso egenda okubuuliriza nga baagala ebinigeria babifune bafunemu videos eziri mu mawanga agasudde gavumenti do you know how many people atendi bibanda ebya firimus e, e, nga baagala bajjemu ebinigeria eh. kubanga ebinigeria tebibawo kyebaagala eh. baleete videos endala ezinainsitinga public okusobola okusula gavumenti akasajja kokeera kujobojja hmm. abebama enjogajjajja wako yalwana ebama abebama abebama kibakoze naye mma nekajijjako how can he allow a money to incite the population do they know who this Ansi man is they have no intelligence hmm. tebamanyi ah, by inciting abo babitegeera kakati nti nkugamba nti media ya uganda sijiwa respect bali basakata mm. basakase kazi ba ba lirabika yabadisuze namuwezi abusive nomia itote mbagambi nze bampandika kevin tuvimeka how do they, how many times john alimva kupalo kurumu kaga na mfaka inge matoka kamu mbatuwa kato kuhizi mbatuwa kato kuhizi leta siruka programs azijawa leta siruka azijana mu bintu ebe kana mumushamize nje girumba mwashi mbaraya nabo bafune umanyi buli bangale buli bantu lukumi kusiruka kundi yoko baba wa dola 10 kakati nako ezi twakola eji eh, twakola yali kama ntu mtwa lukumineta nga kasuku alia atenze mbajako na yenge owe ni bieso kumuku watake ingalo uwa top tv wakabozi nkwasa mutwe wamukedde nkuttirawo because you are not having a media why don't you allow let us look at the, let us look at the chronological events hmm. bob wine announces that he is going to take a document hmm. to the european union hmm. he mobilizes people to accompany him was that bad anti police hmm. obamaje hmm. negamountinga road blocks hmm. tulinde katono bobo ino kumembelizinga abantu amwerekereko yakoze nsobi ekimandi ko chizi tuwanga pasi ii bawa gizi ayagala kulaga atambuza kubo lya musalaba nedde twakayira ne kisu asinzwa ade wiche tikikubo lya musalaba tabinaba government tujikubira ku bintu ebi deception and reverse psychology in other words tokiriz gaina strategy ya bobo kakati bobo gaina yalisa tuwala si, intention yeti yalia kutuwala chiwandiko nemesi yewa bakola nti alaga najja nankumbi tukuwerekere nti nedda agende najja nankumbi ayita muwino kucyankalanya owino lukwago ne benshi gye balyanga muwino ekyemisana bakyalinyayo kucyankalanyayobavaayo kakati gwe ena government intelligence erina okubanga intelligence eri eba infiltrate nze teyina kambabuulire bwe babadde balowooza nti bobi wayini emotoka gyagenda okugendera musijje yagendeddemu lodi broka naziyitaku nebaga nti bubwaire receives intelligence reports on a daily basis meeting zonna ezibeera mu state house n'abantu bonna bubwaine azifuna ani ali mu state house azimu ayinamu miso kakati tunuulira hmm. bandibateekawo load blocks mm. bubeni bamukiza nagenda nabantu bameka mm. batano there was no incident from his home to the headquarters mm. of the european of union. The un kakati bano abamawulire kuba bakomerekatinga nabo bubeni yabadde alina omusajja owa bodaboda amuvaako emabega eyabadde ali kodinga natuuka bakkirizamu abantu bameka mm. hmm? did the, the European Union allow uh, mm, the journalists to enter? To be the part of the Bakiriza. Yes. Mm. If the European mission mm. had wanted the journalists to cover, they would have allowed them, the Baba Tuzamu Tenti, Bobo and Nawayesh and there would be a brief mm. a briefing mm. mm. a, a press purpose. of sorts then we uh, have received this document mm. which shall investigate it like we investigated the attack on Mumbere's palace they investigate nebafuna ekyayamba gavumenti ku mumbere nti bagenda okizuula nga nebali baali amud mm. kyekyayamba gavumenti mm. kwekeeraicc nekita tuba provoking into something kakati tunuulira mm. omuserikale ono owa militare hmm. alabye bali bayengedde alaba bahuliganize nga bamuwulire bamubebeeyisa bali kuembasi hmm. bebadini bebadini bwambadde bwebutyo bambadde obukiti buyina gakamira galiwaditukiria then munafanya nini huko the required people have entered wewe mnafanya kiboko twa ni kuvuma eh, wavumie bali kaze kaze je bene bali kuvuma bantu you don't abuse me dia vumie na fefe jini you ask those policemen to reveal their story nje nakola museta ah, usemiaka ah, 10 unfortunately tamari mwabakuŋŋaanidde wano olukuŋŋaana luno lumenya mateeka muddakiika satu nga temuvuddeewo tugenda kukozesa maximum force hmm. yes yuridi the right act naye bwogamba ti kakati gwolowooza nti yimeje eyo nga mubakotte whom are you satisfying is failure to defend is failure to defend we deployed because maybe what if they had attacked the mission singa bakubye mission ah, bani uh, The history of media in Uganda. No beggars fought for media freedom like mm. me in this country. But this is not, these are not journalists. Mm. This hmm. is a bunch of illiterates. We invented our profession. And they must be treated mercilessly. bako kwenyini bako mye chikazi ni chiduka chabavumye chikazi wasabisa nyo chabavumye chabavumye kama kubuni ya zena kwa mstate mse miaka kumileji mewa wabango utambula ni president vote abasiri kani ni bako salako who are you mtamale mirundi what do you do here do you have your identity card musebe ni agezi that's yalolo era museveni museveni bwalaba babajimbye abalina indisipulini ay obwaminisita pumbaavu bakuuma pulezidenti olaba abagoba olaba abagoba olabaabagobaakimanyi eh, eh, eh. bali kumulimu gwabweonali indisipulindi minisita ashautinga wayu ani akumanyi gwe mubalakisi waliyo kyati yabaminisita mubalakisi omanyi nti gwemanyi nti waliwo omuserikale akuuma museveni atamulabangako ngaakuma president anti bamudiployinze kumukola nga liyawuko ate nga liyawuko agenda kuba nga liyakwa museveni anga liyawuko sikutunulya museveni my disappointment eh. is that the so, this updf mm. has also failed to have a team mm. to defend these actions mu lutalo lwa iraka mm. basuspectinga nti ba, ba, bashiri yekwese mu banka nebagikuba nga mulimu baana nabakazi sadamu mm. bwe bakizuula alisha gonde eyo mugitani eno yabawalabu alqaida ah, ah, mm. eno tv e, eh, um, aljazira aljazira hmm, neri airinga mm. omu tv mm. it became a legitimate strategy for American evil planes baji kubani batia mune banda mauli ya musamfu as we talk now alijazira yaani Americans nebafunye ebifana nyi nga nje bakuba amajega amajega abungereza gakuba abaserikali abantu mu Iran baba tosharinga an equivalent of your commander naga nti yes they belong to the king's rifles i know them by, by their uniform i'm going to punish them abangereza bwe babaddayo ago amaje gakumba mu bibuga bagamba omusajja wa bbc ba mirundi baayo ngaamaje gagongereza batandisa okgakuba amayinja abantu mu luguudo namugamba owa bbc alizayininge ayogere ti ebifaananyi byabadde computer manipulated to mm. save the image of the british army Hmm. naye tebalinga mu abapaapaala ekyo tekiriiyo you sit down with the spin doctors and nemulwana nemukola olaba ne saudi arabia hmm. ogwakasogi yaguyitako hmm, spin doctors naye omuganda ga nti ndikwata nempaayo kakati mugenda kuleeta confusion why hmm. um, omuserikale yenna ngaali ku duty icc temukwatako nagamba kayigula nti lukwate this case of kenya icc hmm. owa polisi teyatwalibwa gino ali bagakola mulimu gwe once you are no duty but you deployed gund these people heve mm. deployment no deployers abadde bomeka olina ayingira ayingidde bano basigadde bweru bekalisa bavumu bakubye eggwala bakubye eggwala eggwala tamale alinako mwezi nkulubayirisusha baduama actors mm. abayingira mu mawulire mm. kagenda nekogera ani eginawe kono okwejobojja ebama ebama ebama lubakyoya nze enkuba era nga bakire twagenze mukoti yabantu fe twagenze mukoti how can somebody incite the public for three hours omuntu gwesaba katonda ewaffe gwenasaba ewaffe kusanga akasajja kebayita kaseremba hadda ku radio nika naye wendi kwatira seremba seremba jime ako kamanyi kaseremba jime katonda akola abantu omanyi seremba oh, oh, seremba tuwamuulire omutwe gwe gwali kabina era guli bwegu <laughs> katonda nadira kabina nakateekamu amaaso kati olunyanfa yennyini kabina kennyini naye kafuma seremba jime simumanyi simulagwanga seremba gwe embwa yesemalebege ne budde okwo ne bwogera ezi nebukkiriza sigenda osimeka bbuliyo nagambo kokoto naye bwe ndikakwatira kubanja kava mabeka gwetakalikolima <laughs> nkamanyi kaserima nkugambye nti wakatunulya omutwe gwako zaali enyuma bbiri katonda yeddi akabina akaya akabina oba baali